жив негизин алуу үчүн пробиркага эриткич катары этанол куябыз Пробиркада 2-3 мл этанол 30 тамчы анилин кошобуз биз 30 тамчы анилин коштук эми ошончо көлөмдөгү бензоальдигид кошобуз эми пробиркадагыны аралаштыруу керек аралаштырган соң пробирканы ысытуу керек пробиркада күйүүчү зат болгондуктан ачык отто ысыта албайбыз ошондуктан суу суар идишти ысытабыз пробирканы кайнап жаткан сууга салабыз пробиркада кыймыл башталды бул спирттин кайноосу суунун кайноо температурасы спирттикине караганда үйдө болгондуктан спирттин кайноосун басандатуу үчүн пробирканы бир аз өйдө көтөрөбүз биз пробирканы сууга салып алып чыгуу менен спирттин кайноосун интенсивдүүлүгүн тескей алабыз спиртти кайноо температурасына чейин гана ысытуу зарыл кайнап кетпеши керек пробирканы 5-7 секунд таштайбыз пробирканы кайнаган суусу бар идиштен алып чыгарабыз пробирканы муздуу сууга салабыз ал бир аз муздагыча пробирканы калтырып коебуз эми айнек таякча менен пробирканын бетин сүрөбүз пробирканын бетинде кристалдар пайда боло баштады эми кристалдар башка кристалл пайда болуу борборуна айланды пробиркада ак кристалдар шифттин негизи пайда болгондугун көргөздү алар муздаганда пробирканын түбүнө чөгөт пробирканы муздуу суудан алып чыгат шифттин негиздик ак кристалдарын карайбыз